alaikum warahmatullahi wabarakatu amakyama malungi binaba na uganda mbabuuzaako wonna buli omu wooli ali mu saluni ali ku mulimu ali mu offisi ali mu kutambula ali ku simu yo ngaotukobera ku social media platform za fezenja ku youtube wamune Facebook wamu ne facebook nkwebazaako okuba netugobera olunaku ah, lubeera lwakubiri lugobera talk tariki nkata netambala emirundi mutabani w'omugenzi joseph mirundi wamu n'omukyala na matovu mm. mama maama nkubuuzaako era nkolamusaako yantumidde alhamdulillah nesimemu okuba nti obaka <laughs> bamumpadde nianza neyaze kuna mwana aliwa e, ajja kuja ajja kuja katerizi mu mu mu e, maso nako wale kuchali munakupingira nako ruwo kubiri ejude mujije nga abakapani bitani sokubanti balayira yatwala eh. bino nako batani bitani sokubanga balayira nako leguro byo tuvijje kumpeo era mulabyo mukuru ogobande ku kubanti telefone wale va mm. wali ku parliament nga balayira bachagena mu maso banji domi yesu kwa kwa jalaba mbaka huko banchi alera na ye binje mm. byebuzibwa parliament ebaddeyo ye 10 dali yakoze chimala nene mm. ejja egenda kukola ekimala era nga wetwogeera abaka bagenda kubawera abaka bitaano abiri musanvu mm. abaka baddewo badde mu palamenti ekumi badde bina abiri mm. musanvu twongendeko abaka kikumi balamba naye nga abantu bebuuza mm. ebibuuzo bingi abaka obungi bwabwe bwetagisa batukbitwalaga kuba nga bikolebwa oba tamayimuntu agenda kwatuwulira palamenti yaffe eno eh, tuyamba kinga bannauganda nawankubadde nensonga jenjaga tusimbeko nyo essira eyokuba ndi walutalwa sipiika mm. parliament tuba tumala okulayira bagenda kulayira ennaku zigenda kubanya paka kulaku olwokuna then mm. wekiggwaawo sitting ya parliament esogenda kubeera ngenaku z'omwezi abiri mu ttaano hmm. abiri mu nnya omwezi guno gwennyini bajja kutula hmm. wali ekkololo hmm. nako olwenyini olugenda okubanga basobola okuba nga batuula genda okuba batondako ne speaker wa palamenti omumyuka we era ngaensonga eyo yatusonda okuba nga kibakao okuteeka ka nrm mm. katoba nga kasara ku nsonga eyo era mbiyo njini wakati nyo mkuru olanya eh, wamu n'omukyala eka kadaaga olanya nebigenda mu maaso tabimanyi eh. amuteringeyonayemama wange yakutumidde nyo mama nagamba hmm. nti webanalumba dduwa hmm. zabagenzi onagenda singa ogenda mu dictionary hmm. naku zino muli kulodi downloadi bakugamba you are stubborn as emoro emoro mm. mwine bigambo bibiri moolo mm, eh, omuntu gwe babateddemu hmm. ne moolo ekisolo eh. ekisolo ekyo kibayita moolo hmm. kiri stable nenyo waayo kizaalibwa ebisolo bibiri ebyenjawulomu luganda eh. ah, hmm. kubanga kizaalibwa oba engamira nedonke ati wa ntitubirina kakati nze mu laifu yange amustabo ah, nyaze moolo why hmm. mamanga yakugambye nti onoogendayo nga balomba dduwa kubanga jjajja wange hmm. amuzaala yalaja bukimuli kimuli yawasa abakyala babiri nga baluganda biti hmm. juma ne hadija mamanga ayina erinnya eryobusiraamu naye <laughs> olikweka anti mulutaddi ye yakyuka mu ddiini naye nga era ndi muzukulu wa lajabu kimuli hadija nanyonga mm. nebiti juma famire yaffe ate nange ate eno mm. kibulage nti amustabul <laughs> ate jajjange yali mukatuli kinnyo eno ah, ewataata e, mm. jajjange oyo naye yali musiraamu Eh. naye nategeera nti abasiraamu tebagenda bawa mairo eh. nafuuka omukatuliki eh. yozefu era nali badde musiraamu ntusaidis hmm. naye ate basiraamu bebasinga mufamiry yaffe kojja wange basiraamu hmm. nemufamiry yaffe abasiramu bebasingamu obungi hmm. naye abaami bedda abo baali bacyozi jajjange yasooka kuba mairo ebwende ku nyanja wanogena amugandi yete nali badde mugagga wa kumyalo mm. amuga ayete wali sente bibira okay naje kalisho nakubawo mayiro mm. agati Nyoko maye bali bajoza abami bedda. Mm. Kitayo bamuitanga bisatu. Era yatuma bisatu kuchalo kwali. Okay. Jajjawe mm. azala bisatu ngaye buserizi. Mm. Eruka ya. <laughs> Amanyanga. Era ne yabatuma. jjajjange yajjanga ate baatumanga abedda basajja ssubi baani fetuba modifiens jjajjange yava kalagala nagendayo hmm. yatugamba bajjajjaffe omukazi yatugambanga nti ava ku lusozi bowa nagendayo hmm. ne maama yaŋŋambye shiriki ezo zeboogera zoyina wazijjawa nze <laughs> ndi musomi nikitawe eh, yali musoshirikinaye alagenda kubuuza mukadde eh. shiriki oyo omujjawoyakubuuzizashiriki waki shiriki hmm. jajjanga omukazi azaala kitange yali tasema eh, era bwe babbanga ekintu ku kyalo hmm. nga bamwitanga yosephina lukowe hmm. naye nga bwawandulawo eddusi nga nze bwenkwata emotoka zange bazibba <laughs> nalisemu empya ogikwatako dron e empya hmm. kumi kwatakokwatako emunkulage batya waliwo omuntu enesati nagijemu obwini bajempademuowino eyestadiogendamuowino nimbagamba nibadde ngenze kulambulayo hmm. nimbagamba nti njajambala nibawakana mutugambire naye museveni amanyi kyemukolera atakimanyi mutugambire hmm. mutugambire abaserikale nabasese wala nnyo hmm. nentambula neshiriki shiriki erinnya enyonyi nalikubye bano ewatali shiriki bana bajozi bano yinza bakuba ewatali shiriki anti shiriki eyange esingule yaniyo ekiŋambye lwe yaŋambye pasta gundi bujingo yagana katonda ajja kukuwa ekyomuliro hmm. toyinza kudya amaanyi ga katonda geyakuwa noga nti siriamaanyi gamungu nabaddemu owina eggulo hmm. eno nendaba ekisaawe hmm. kyemwali mugamba nti mutani waffe tasobola kikola amukyakolako kisitose infact ebyo bye byali badde ebimu ku bintu museveni byeyali badde asere alonkinga ku myaka asatu mwemeka kakati olwaleero hmm. saalituuse hmm. tugenza okunywa amafuta muya hmm. amafuta nze ngegulira ugifaako ki muliko omukwagwamagitwaa apeson amanyi gyendi wuduno tekati ndi kuki ndi kumpewo bagenda nebabagamba balina ebizibu byabwe nebizibu mwabalonda kakati tudde hmm. ngenza okugula amafuta mukifo kya disero bataddemu peteroli It exposes government mm. that I buy my own fuel. Kituufu. Kibuleba nti abantu bagamba hmm. ye, ye, ye, uko, ye, who e, pays the piper controls the team kati omufugira kwe i don't have a government na yebo ya mafuta ingai kuti government jogero jifuna moja olumugabayo olumutegabayo this is a different government eh. olumugabayo olumutegabayo nangune wegulira gago nze siri mugundi wanga mutoyagala free things ibwe ibintu i don't believe in free things mm. no kakane nkugamba nti emotoka oba enebayo batebeera naye nge zine bwenzize mm. neninya booda omusajja agaanye omusajja azze okunywa amafuta mm. agaanye yamulabyeko yazze kunywa amafuta agambye gwe nina okutuusa booda bagitomera ufe otufeeko gwe gwe tulina ulanaliwamwebaza akoze ekikolwa ekyo motoka neeraalira mu kkubo nti amazzi biki hmm. kakati the gard omuserikale agibeeramu yali tayinza kulekawo mumotoka nalinya boda namundu wa military police balimu babiri hmm. mba ndi ku luguudo nga nyimiridde musajja nayimirira hmm. mutabani wa alifadulu naŋŋamba mbadde nzize kulaba kukula byetagisa nkulabe ku tivi are you here sina gundi eh, hmm. he drove me to okay. the tv stationanti hmm, kindaga hmm. abantu banjagala nnyo wy nze nzekka nze nasigala bwenjagala ombuulire omuntu ayogerera mu seven ayina following gyenena gwasobolaokubaniafunye obuzibu ku kkubonti ogenda muowino asindika kisakuba alinyeko muowino bamwasa omutwe ono omukazi ze namubagobedde muowino hmm. yali yepanka nti werit mwine erit mwine baagimen bankubira essimu that woman does not belong to us hmm. kesisi yemukozesa balimba museveni temusolooza bwomuowino bubazisolooza abadde akwata obukadde busatu Hmm. nga buli minisita ayina akakadde kamu naye ngaye museveni bamukoze they are inciting the population against him abantu banda z'omukwano hmm. nti kankubuule they want to kill me tumukunde yabagamba if you kill that man hmm. ill expose you nebagala okunzita profesa n'abagamba that man you see there you underrating him. Mm. He's a bridge between us and the opposition. Mm. Bwayogera kati kuliko bameka kati. Kwebali. Yeah. Kwebali. Eh, ono Dr. Museveni ono mwala bamwitani. Ono mwala. Bakusasira bayina abantu benina. In spite of the resources they are available. Do I have a budget? You don't Museveni have. Museveni budget. Toyina. Sirina. Sirina. But I know I'm a dog. A dog hunts for self and master. True. This, mm. kasitofu n'ekyo abantu ne baba bakukkiririzaamu kimisatu ya muwino yes kakati kankubuulire mm. nti in many cases nabagamba mm. ti jesus yatulundi abayigirizwa be nga bebasa nakumamu emirundi eki n'abagamba nti mwebase yes they were asked him mm. because they were not seeing the unfolding event tiagenda kuboneka kalaba agenda kola kino yali atidde jesus tiende hmm. kwena omukama lwaki toginzi gyako uh-huh. he knew the unfolding event thats why ti yesu yagamba simon peter simon onjagala hmm. emirundi eki nemugamba mukama wange gwomanyi nti nkwagala kati if museveni askisimi mm. onjagala he knows, he knows what i did for him without any facilitation okay. siina facilitation mm. siina budget siinaki naye kinyambye sifugibwa sagala mulimu gwa gavumentibalinjozealinedde ku mutwe omuko <laughs> tasobolaganenkugamba mm. for you you discuss symptoms but not Did your problem? Did your problems? Okulayira hmm. kwa president tekutegeza kufuga gwanga. Omulwadde tebasola musibula mudwaliro nafa. Osose nakulayira kwa president banyo banyo kera sokana kada. Ante uliza. Eh. Ulayira kwa president. Wali omusajja babadi bamuita resensiko. Mm. Yali Romania. White omwezo ngafunye 99% tebamutwala. nebamutane mukazi we ate kamanda wa special forces yali mutabaniwe yagamba ah, nze mundeke eh. ii lusensiko bamujja mu ttano hmm. ne mukazi we nga omwezi yali abakozeki omwezi ogumu yali abakozeki ono bashiri emyaka egi ngaagenzi yalayira kumalako myaka emeka bulamu bwe bwonna so which means swearing in on swearing in abafumbo aba mbagamba nti olumu mubeera ku lumba mu hmm. nga mulaba mbaga how many bafumbo kill each other mubeera ku mbaga eh. naye nga mulaba lumbe lumbe yes obeera ku lumba erwo ngaolulaba naye ngaoli ku mbaga so to me what is important mm. is not the president swearing in mm. hard to swear for good is a ceremony mm. is a wedding mm. teri musajja agenda mu ddwaliro nakebera mukazi we oba nabaana alizaala tekiriyo yes kakati kuno okulayira kwababaka abo bwemulaba mm, mm. kukuba bobi wayire okulayira kwababaka yes kumukuba kutya ati nti kumukuba lwa bintu ebyo mm. nabagamba nti museveni yabaleetera systemu gye mutasobola if you see a man say that my wife has delivered twins mm. one is mine another one is not mine fe mu africa tukuita musiru abana balongo babiri hey. oina ko mu rasi wo hey. how kisoboka how can bobby wine be defeated and his mop be cheated the same system does not cheat his mops hmm. awo museveni weyabakwatira bobby wine bakubya akalulu hey. ogaba kunyaze hey. abakobo bawangudde hmm. era okukiza nti bobawangudde mumasinebalayira kati abo naabalayira abanuwalonza omu gwenninzaexonolating hmm. the government musevenis system you lost because the same system cannot produce twins when one is yours another one is not yours those european scientific issues olonze gwe ninza omubaka omukyalo wa kampala hmm. yagata talirayira ojanga layira mu gavumenti yakyagulanyi Mm. naye kandabe watalayire anti kyenkubnup we dont aa ah, ah. mm. gundi yagamba kyakihero mm. yagamba ti ebigambo ebyogerebwa munnabyabufuzi bwabireete bimukubyampiiye eh. omanyi kyakiiro <laughs> eh. kyakiiro ye musajja gweyina okusoma ennyo nomutegeera myaisade karakitas kyakiiro faird all exams taata we namugamba Church Hill Nyamba mm. uite bigize bikuyingiza maje Church is a celebrated prime minister of Britain okay. John Major yasoma by correspondence mm. was senior for but he was once a successful minister of finance in mm. Britain mm. Church uh, Major was confronted there was challenged mm. yali alwana ni Sakowe nga balwanira obukulembeze bwa Conservative Party nga bakuba gundi agenda saaca ne bamugati wasoma yagamba hmm. i have never been impressed by british professor even block had to issue a, a directive gyeyasomera netulirize exams mm. kakati omugambo ebigambo munabyabufuzi byayogera except me nemunabyabufuzi mbwenkuga nti amwe pig i have no reverse gear sidda gyenvudde Museveni yagamba problem of Africa mm. is that African leaders overstayed the power. Mm -hmm. Cling, yagamba even cling. They cling to power. To Kakati, power. Let us analyze the statement. Yes. At that time, Museveni was expressing his own opinion. What if I had a family which is weak, negadayokole? One of my wives, mm. was saying that I should go to NBS. I refused. That he should go back. Kubanga and Sifugiwa family. Yesterday I had a hot meeting with my children. Ovuma abantu, tetufuna mirimu ya government. Hmm. Change your names. Eh. Inaba na msekansu. Inaba na mulivenio solisi. You just go and change my, your name. Abana bachosama nye. Hii. Ninji sinja kulia bigambo biyange. I'm a pig. kakati museveni is not like me hmm. revolutionary political parties discipline their members museveni was experiencing that opinion as an individual mm -hmm. museveni is now a property of nrm tukulonze olina okwesimbawo irrespective that's why mm. when museveni took power he went to kawempa and bow to a bed yali azayo ogula ekyabaana kino tekikaddibwa the moment he became president mm -hmm. he became property of government n'engalo ye yonna ekanga abantu mm -hmm. is a property of government museveni is a property of nrm and government which means bebimusalirawo be, be, be, be, be, be, be, yes he is no longer his own opinion but, but, but Mr. Is, is, is, is there eh. nrm without museveni anti nkubuulira tikati nze famiry yange tenfuga era abo abasajja boogera ti tukozeseza famire ye tukozeseza bafuleni talina bafuleni takozesezani hmm. me nze map reader ate nze navijetekampulira amazima hmm. mu uganda olimu omu ah, do you believe let me tell you couldn't hmm. nyerere have pressurized obote tujivu give museveni job why did he go to the bush baleese akatambi hmm. nti museveni yagende waligan ligan namugaa nti waya supporting gadafi nafout gadafi before you hmm. museveni fout gadafi abajasi libya bajja wan hmm. on which side was museveni abajasi ba gadafi babakubira katonga era gadafi yajja wan the last time nagenda emengo abemengo nga bagala omukuula babbe akati gadafi era nabagereka yali nabagereka nga wali omunonyi wa sente kakati gadafi yabafiira mungala abemmengo kakati gadafi hmm. abemmengo bamubuulira nti ogenda kugulawo kiri ekipande katonga hmm. ti bakuwadde ne katonga medo nti tomanyi nti abalibiya webabattira abemmengo bebabuusa gadafi gadafi eh. eh. olwava emmengo yafuumuula <laughs> motoka baali bamutwala ku kipande kiri abemengo ne bamubuusa ne bamugaa nti museveni akuhumiriatinga ku katonga kwe bakutwala okulewa ekyo ekifaananyi hmm. kwe battira abalibiya gaddafi yabuukira mmengo bamulinda ku kifaananyi yalabikayo so museveni is collect myi analyze people kakati mmwe mbabuulira nembagamba nti you see any serious person mm. the problem you have your professors bali basente mm. they fear mm. tebasobola kwogera mu uganda nasigala muogo um. i don't want a government job i don't want to be an mop i don't want to be a minister and i live a simple life yeah. famile yange twatudde netugivumaganiramu ng'abaana bagamba mm. otubozeza emirimu nibaga mugende ebweru unu unu juni agenda mu america mm. alidda wano gadda kukola bwoki wamukiriza okugenda ngenda genda naye tayingira byoposition kuba bajja mukoza mukumidde wano delibaletire singa yagenda ne muwhite house naye mukumidde wano mm. wabula bobi waine amukoze bobi waine amuyambye nnyo mm. njagala bobi waine ekyo nkimwebazamu kakati mm. kyoba olaba nti bataddeko akagundi ti Bobi Wine yali alowooza nti bw'ogenda ne galubindi mu kyoto bakataddeko I'm making money for people. Go, go, go, go, go. Yes, go, do you know that again. many people kati abaliko bameka? Statement yo yanyumye. Abeesasulidde bali bameka. Bangi nnyo. Namugamba nti ku Bobi Wine bye wazzeemu biyita byakuzannya. Si byangu. Ebyobufuzi byo biyita byakuzannya. Olowooza nti bwe basala embalu bamusannyalaza. Aha. Kakati mbagamba. Eh. And if you had professors of political science and psychology, hmm. bali babuulidde. The situation prevailing in Uganda, any serious person, mm. consider Libya, consider Yugoslavia, consider Zimbabwe. The situation is You are heading to these three countries. Mu Uganda, you South Yes. Why? Let me explain. Mm. Gaddafi yafuna international isolation like the one we have. Mm. Gaddafi navuma abamerika kakati abazungu bagezi nnyo hmm. tebakalaba gwe wekka and the design how to overthrow government by a prevailing situation hmm. batwalawo e panama bakuba gadafi waliwo omusajja we haiti ye yabagamba nbaga nti mukuŋŋanye emirambo gyonna egyabaafa sirimu hmm. tukolemu obuganga baba america bamugjako the person who knows the americans is uhuru kinyata humbered himself mm. went to the him. icc yes but bali mu kuzumu no i'm explaining mm. kakati gaddafi bamukuba nebadisoyinga ebintu bye naye batisikoni namubulya neyekweka mm. nebatanadapotedidotawe kakati nebajja bafuna situationsbiri lasha ebyo nabyo erwana mu syria wano lasha teyinawo n'abachina tebaindekagive human mm. organize function mm. but the chinese have never died anywhere in spite of the numbers the chinese don't die mm ne hongokongnti kugambe wali obalabyewa olabya omuchina alwana ku lutalo hmm. overseas china has avoided war for 70 years ali kubizungirize hmm. naye ku lutalo talwana because china is a continent china ina abafere communist party kati yababbi mm. kabaka president wabwe kabaka olu president bamufuula kabaka okay. mu buwanga bwabachina mm. buli lwasi omukazi omulungi abawa kisirani is only their president now who is married to a beautiful woman hey. Eh. yes. nabwasa mubi mm. <laughs> kakati nze nkugamba mm. tigadafi yakuba bamukuba regan yamukuba n'asurvivinga mm. era yamuyitanga regan sirigan regan mm. agati gadafi nakuba panam nakuba enyonyi yabamerika mm. yatire mu bufalansa debuli zafolinga scotland kati gadafi nafuna omukisa the russians blocked all available channels to give europe gas Mm. mu winter severe winter nabasaba kasi some european countries were collapsing the british nebatuula ba mirundi baayo mm. cant we rebrand gadafi and get access to gas chip gas ne mm. rebrandd gadafi kuba batambula n'amawulire gaabwe nebagamba ti omusajja bafosinga gadafi nanegotiating the people who negotiated who saved gadafi Museveni and Mandela. Mm. Yes. How? Anti bali pamatatu fitu ugende Libya twaitanga Tunisia. Okay. No fly zone. Mm. Kakati Gaddafi bana ne bafa malwali ne bakola. Gaddafi nafuna omukisa. Nga the British we are looking for cheap gas. Mm. And the alternative was Libya. The former prime minister Tony Blair became an advisor of Gaddafi. Gaddafi was liberated. Mm. Gaddafi pay compensated omuserikale wa traffic gwe bakuba amasasi from the Libyan embassy in 1986. Hmm. What of yali akulemera demonstration. Gaddafi even bought a house mutabani we Islam donated the funds mm. to a, a prestigious British foundation. Mm. Gaddafi ne bamugamba kompasetinge enyonyi yafiira mu bafalansa bebali majority the plane belonged to panam an american company but the many of the seat, the people the passengers were french mm. and mm. sankoz was facing an election he wanted the money okay america didn't want can the, the president of imf mm. he was a eurocentrist yali agala nnyo europe hmm. ne bamugamba nti yakutte omukazi eblack eyamwalidde obulizi hmm. yamukutte kumugaana kwesemba kuki nabo babiina tandamine you hmm. they go to the bush but different bush baali balina omusajja owamaje geno nga wfbi nga bamusuubira nti ba democrats ba Republicans bwe bagenda okuleeta bamwanda mining tiyagala muko omusajja hmm. naye nga tabamwandi kitongole kirala ne bamuggyemu ne babikola kakati sankols wants money hmm. britain wants gas who has all these two is gaddafi gaddafi was rebranded nagenda ne mu un nayavera ne kagundi chairman wa african union mm. In 1983 Gaddafi was fired by America to become moyi yaliko secretary yali gundi kola muyabule mu Libya muyi nakoma twice mm. kati bagala Gaddafi abere Gaddafi na abera Gaddafi na agenda e New York nate kawo tent ne yebaka ye is a desert gundi in e New York mm. he even spoke beyond his allocated time ngabazungu bamutunulite bweba from from New York where did Gaddafi go italy yatuuza palamenti ya italy for seven hours nga besimula balinza omukaga gadafi <laughs> namala okwogera mu palamenti ya italy hmm. nakolaki nayita bamalaaya bonna mulomu n'abayita bamalaaya hmm. yabawa ddoola ebikumi ebi buli mukazi namuwa nakakaaya muyingire obusiraamu it was investigated hmm. that gadafi did not retain any prostitute gaddafi ekyamukuba kyali ekyo isiramu hmm. it seems hmm. isiram negotiated with sancos to hmm. compensate the french citizens and to give sancos money because sancos was tried and found guilty sancos because of his guilty conscience yasooka okukuba gaddafi gaddafi abaana abo basatu bagenda ebengazi ne balumba polisi nebabe mundu ezi gaddafi responded by deploying ten tanks sankozi nagamba this mad man wants to kill reasonable people omwana wa gaddafi naga nti gwe sankozi nakulabe wataata ngukimye sente nga tamanyi nti kimufiirizaki gaddafi mm. failed to eliminate hisiramu mm. singa bana amutta hisiramu natandika okukola settlements All e e hmm. hmm. the Libyan oil funds should go to LOCs. abantu ne babuuza ono yefu gaddafi mm. salenda the power to isiramu singa bwali okay. era isiramu simufu mm. all gaddafi's children died even when Gaddafi, this isiram was captured he was not surrendered to isis meaning he was on a mission sponsored by america and europe yeah. ye tebamuta ah, nkugambye nti kati mm. libya ogitegedde isiramu mm. gaddafi fared to aid a hand over power to isiramu or to kill isiramu mm. he ended up losing isiramu ye a negotiating a deal when thats libya when you go to zimbabwe what happened omukyalo oli eyali vice president wa wamugabe bawe hmm. ye yalwana olutalo bamutira ku faamu ye a vice president could not provide ambulance mbu omuliro gwamwokeza hmm. nga mukaga mugabe omuko yavuma ame kamanda do you know that we can demote you omuko bamunonya baleeta omuko ekyatuuka ku mukaga mugabe mu balakisi yakimanyi kati sitaani yakimanyi <laughs> okwepanka ku magye the reason in zimbabwe was <laughs> mm. this is what is many commentators don't understand olutalo lweruweru lwamala emyaka eki the shortest in history kitegeeza and abagenda mu nsiko baali baana bato hmm. why are they still here mugisha muntu yali wa myaka emeka who served 9 years as a commander and is still around tinyefunza yali wa miaka emeka hmm. gundi mm. mbabazi yali wa miaka emeka tumukunde yali wa miaka emeka which means the people who went to luwero are still around, still around yeah. they can be silent but they're still around mm. can they allow lwabwogo to take a power lwabwogo ayagala power mm. can they allow him to take a power kyekyezimbabwe omukwe yavuma hmm. omuku yavuma omuku neyereega omuku nenazala we nebereega bawamba obuyinza because mm. the fighters the mnangagwas the, the other man was amecommand mm. could not surrender their revolution tkuba neno bawambani bawamba mugabe kakati nenkugamba mm. nti yugoslavia look at yugoslavia politically mm. waliyo tito tito alinga muyite museveni mm. tito yali ava mu bakolesha okay. small tribe mm. in yugoslavia mm. not the serbians the baganda but the serbians had also their man mm. holohimu kayira the serbians who dominated the army, the sabu army the Zogo sabu army mm. supported Tito, like Baganda supported Museveni. Mm. When Tito died, after six, six years in power, they said, let us have a rotation of presidents mm. for two years. For two years. Buli muntu afugeko. Mm. The arrogant sabus said, the, the Colossians, should wait for 36 years. Mm. The first country to be declared, and I think it was the French president mm. who declared the Croatia. Croatia became independent. If we cannot rule, we can wait for 36 years as abasabu ne Baba Gamba. Hmm. you are free to go for independence why but what eh, ewali ennyumba y'omusaabu wonna waffe mm. What if the banyankole to desi, you are free to go. But every property, what in nyumba yomunyankole wafe? What happens? This is what happened in Yugoslavia. Okay. The Serbs said, because they were, but before Tito died, mm. Tito Yalimes already admit, you go to Yugoslavia. Yugoslavia is divided into four. When I see, mm. Baganda have gone, baganda ye retinous people mm. the baganda have withdrawn from this government yeah. nabaga nti when you see baganda voting eritrates they are preparing for a, a riot, a riot. buganda buli lwogiraba nga abagezi ba meri ekyambadde baani babasudde hmm. kiba kivumu hmm. mayanja ankanje did not chair the stome lukiiko that first declared mm. that the central government should leave Uganda soil. It was done by somebody unknown. Ekiteeso kyaleetebwa Lwasamayinja. Ekiteeso Lwasamayinja kyaleetebwa wano. Unknown man from Rakai, from Kochi, even Kangi to himself. Mm. Mayanja Kangi told them, I'm a lawyer. If you, want, you chase away the central government, or better, we receive an opportunity to hit us. Mm. bamunakakasajja kamutima mayiga owomutima anti nkubuulira mm. nkugamba mm. kakati mayiga otumetaanti ebanja bakagiwammekaanti mayiga amanyi ekiri mu gavumenti kakati busoga mm. dekyabazinga obu busoga He's supposed to be an aide of Museveni because Museveni gave him a job. Did you see Chabazinga as the function? No. Swearing function? No. If Uganda goes and Busoga goes, are we not moving to Yugoslavia? Mm. That's why Mwemba Gamba, hmm. Timuringa Muringa Banu, Abara by Jesus, Jesus Yabagamba Anga. Me, I said these things. Why? Mm. Because I know I said them in a good face. Okay. Nobody will arrest me. Mm. But I'm tickling your minds. I'm tickling your minds to understand the situation. Yeah. Which situation mm. are we having? Nabagani Museveni ya inekeze. Museveni ya inekeze bucha ina. Sicha abazungu. Famireye. Abagani, Bible ya kugama. Nti umulabe wu. Anabagawa mnyumbaye. Mm. Nobody is causing trouble in this, in this country. Mm. nga talina luganda na musevenianti nkubaolya negamba nkubaolya negamba fe abaganda tulina engeresi to describe the current situation mm. having analyzed what, is, what happened in other countries mm. i move to my final submission okay. the baganda have two proverbs hmm. omuganda mm. akugamba semusota guli muntamu A snake in a cooking pot, mm. if you hit it, you also hit the cooking, the pot. cooking pot. You not because it was not easy at that time to manufacture many abawumbi mm. okuwumba jira wako. bako entamu nganda. Eh, nga kuba kire eh. Don't you, do you know why the Chinese have invaded our swamps? Bajayu. nsonzi Nsonzi. Nsonzi ensonzi zirya bbumba Hmm. abakazi balya bumba hmm. amagumba bazitwala waduka era bamubya abachina babya buli wamuwa kakati nkugamba hmm. ti muganda says that nti mukomumbi aliira ku lujjo the manufacture of port aliira ku lujjo olujjo comes out of a broken a broken kubanga everything this muwumbi manufactures is for, for sale, sale. Yeah. omuganda nagamba nti musota guli muntamu you heat it and you heat the cooking pot mm. you hmm. don't cook so waiting the snake to one coil to get out of kubanga omusota guno gwajjanga omusota guli colod bladit hmm. gujja kuwulira bugumu yes hmm. era gwezinga nyo mubaana munazalibwa nomusota yiwa stupid <laughs> omusota gujja negwezinga mumwana okufuna ebugumu kati abantu abasinga obuji bagamba nazalibwa nomusota yiwa stupid kakati omuganda kugamba hmm. nti semusota guli muntamu museveni alina omusota ogulimuntamu agukube entamu eyateke oba alinde omusota gugende tajja kulya t <coughs> omuganda teriziyo hmm. nti e, a wide animal survives if it is a totem hmm. omuganda agamba kisanga ata ekitte embogo yasanga mukwenda mu lwera mukwenda was one of the powerful baganda saza chiefs so no yes way to masaka he came face to face with the buffalo mm. the buffalo killed most of his people why mukwenda as eh, belonged to the buffalo, buffalo killer yaitasobola jita kituufu netulugunya ne ba embogo neta abantu bonna beyali nabo mm. mukwenda ku do not kill the buffalo yeah. because mukwenda belong to the buffalo chi buffalo clan kakati omuganda mm. explains the the situation we are in mm. a, a, a snake in the cooking pot what is important in fact let me tell you mm. kadaga and olanya just victims before go to kadaga mzee tamari these are victims before go to kadaga the person who wants to use kadaga mm. who, who use olanya mm. ulanya would reject it ifo ikutu kadaga yes njalo nyambo ebintu biri biri kuze mm. nimukogera kene nsonga ja kunya kuza ezankuto mu babiri wasipeba mm. nawe kono babiri ziri biri one ni mukwogera ke ya mm. yayogedde about na agamba zunga nti abazungu sawa kumusa kuzi about democracy and good governance yes dala mtufu mutuufu ni president yes. museveni yes. okalu wa africa yekkadde yes. mutuufu ogera nti tebasobola kumusogoza governance and yes. democracy what museveni what museveni's government is suffering mm. from eh, we call it political hygiene when that, that, that's bad governance. When a system overstays in power, mm. it develops political inertia. Museveni, ekimubonya abonya, hmm. ayina omuntu atawanya gavumenti yeku atasobola kukwata. Embogo esanze mu kwenda mu lweru. Hey. Eh. All of these issues you see, mm. abo bonna nabagamba ne bakuba n'omwana wange ti besige yalimba kandiho n'alimba n'owaayiso ti abaana ba Bobi Wine Nuuvu Hmm. baagala okwokya ekibuga eh, yabiyiyaakatambi so museveni was deceived but museveni said hmm. oba bazukulu bange bagala okwokya ekibuga preempt them hmm. as a leader wodo mubakwate mubateeke mu centers mm. to Vasomesa. Musa mm. says, you deal with the authors, not Banubakozesa. Hmm. Abana abazukulu bange bakozesa bakozesa. Mubasomese mubawene sente bagende bakole emirimu. Hmm. But somebody Museveni cannot touch yateeka abantu be mu kitongole mu special forces ne bakoleramu ebikolobero. Hmm. Where did they say get all of these photos? The damaging photos they have. An inside. to what the president talks to his local or uh, domestic audience to itwalanga bikulu eh yes he has to put to say that he's in charge but mm. do you see aba abakwatanga abantu mu kibuga he arrested them i told you the government is negotiating with the no leaders era nalabye ngaabaabakusajjava kubya nalweso nalweso taliimu mubateesa nalweso taliimu nalweso yinza ti part of the negotiating it ajampinga kubanja wagoni obwabukedde nebulyoka buyogera ebyobusiro so has the president is the president defiant no we got violence museveni sacked the command of the special forces mm-hmm. birungi is not you like obote who was defiant mm -hmm. museveni moved in the, the mistake he made was to bring his son back into the local gun kakati olwokuba oli oli oli oyagala obusika ti olocostis akuba muhozi hmm. namuteekamu abantu this way the problem is ebyo byonna ebiri mu parliament oh, is museveni aware ono enembogo mukwende gyeyasanga mulwera gyatasobola kukwatako mm. all mps who are swearing now have been allocated 20 million shillings to celebrate their to organize their parties museveni azinaazibo embogo embogo eh. embogo eri munda muli pawulo muwamaanti nze tebansobola kubanga enkuŋŋaana zaabwe nzikwata museveni code tumwebaze hmm. namugamba tumwebaze ino you are reviving the fellowship be relevant nabadde simanyi kyekitegeeza hmm. but somebody explained it to mwebase nti relevant if you are irrelevant when a leader tells you nobody yakyogera namin hmm. you are either in a grave you are in a prison cell or you are in exile tumwebaze panikiti hmm. but on imbugu imbugu yasanga mukwenda mulwera is still organizing meetings has allocated 20 million kadagava mujeko kakati that's where the problem is hmm. kani museveni eh, kani mukwenda kirwe mbogo if you talk about ngatemu kwenda yedirambo go if you talk about good governance government of civil Uganda what sanction is that could be is could be stopping the Uganda officials wona wona wona wona wakungu bewalaga because bali kuweza kuzuru because for you is that bawereza kuzuru is that good governance anje nkubulira seven je yonira mu bawereza kuzuru yaje manyi bawereza kuzuru media riruda is only me media muenda bamwa 3.5 billion media bayi watere bibiri let's go back to museveni as as in as good ah, governance government yenge yini ngere how does museveni get information through intelligence baji wamba clogged through newspapers bazikula is me miso mr tamari Chol, what what if you eh, want to tell me ngo ngo bayo mulenje ne mwashi if i'm if i'm going to say president tamari andi kubudde ngamba mm how does a president get information tuba edizibenga ugambi anti nze sigendayo atenga mukwano gu anti nkugambi the president has provided me mm. with the security yeah. the president has provided me with a vehicle mm. i don't know whether he is aware ti emotoka teri mumafuta i pay for my fuel ekyokusatu mm. museveni azimente bantya nti okujjako pulogulamu zange zabalema mm. thats enough mm. ampadde ebintu ebyo bisatu survive bage yabagamba nti if you kill that man mm. i will dig deep and uproot you era bwe baba boogera mu meeting yawedde baagambe we should not shed blood why batyanza okuzita babatta oyo omulenzi bamwasa omutwe so it is up to museveni to solve this puzzle of Mukwenda and he's snaking the cooking pot. But but he's saying the good, good governance. Ah ah, Museven Tomujigi is a good governance. Mm. Yet Jawanu, Museven lacks the people to explain. You have a vibrant parliament. Njakarumburi, Murembe Gobert, 1980 to 95, mm. who was the chairman of PAC. Under Commonwealth rules, mm. the, the uh, parliamentary rules, mm. eh, eh, the chairman of PAC comes from the opposition. The opposition. UPC is what I chikola. Okay. Yes. Two, if Museven, if gerrymandering, mm. my problem is, nino mukubachara bangi yazala abana hapo. Basa. Yakugamba, quality is better than quantity. Yazala hapo. Basa. Naachita. Ndiye naachita. Mm. Ye, ye achita. nagamba bonna bali bulungi yakugamba hmm. kakati even if you have ababaka ba parliament hmm. nze to have peace tulina kyetuyita peace dividend anti kyenkubulya kiri bwekyoanti kyenkubulya tulina benchmarks mm. free media mm -hmm. free and regular elections mm -hmm. and eh, gundi kakati oyagala kyekirala tugende mujeyo tell me one nobanga taliye ono muvuko ono ene mbobu bwa itaina che kola yo akakavubuka akali ambama uli nobanga taliye ndo kokola wa kokosenje kokola kokola mulu popular che sibai bakaitania why are so many restrictions i defend the journalism more than that but that idiot he gets only european money tell me a journalist who is languishing in prison as you celebrate the freedom day you are talking about which person tell me i will tell the president amaka ge nafumbamu ninayo bange i can get audience with the president you tell me where we can buy mm. tear gas that covers where it confronts a journalist tell me where we can buy bullets the those occupation hazard hazard in fact is because of failure by people like Nabakova. Mm. If I was in Nabakova on media's day, I would get the report Mm. How many journalists have died in the, uh, eh, uh, eh, doing their work? Munsi yonna. How many journalists are in prison? Uganda does not have a single journalist languishing in a prison for doing journalistic work. But, but Aliwa. Tell me a journalist who has been charged with the treason. But your baby, bagano Kitan, and Jokobi. jakemuja kemukawala gwe bakwasa omutwe kaddawali okuzanyiza mbunaze nejambia ngono nanyini buyinzaayagala okusuula gavumentkanjogerakoanze kanjogerako siketikka tbakwasa omutwe nekitavubako nebamutta aisisi aisisi watiza aisisi bago bamutabazi nebakaleeta ngono yenyini onafuusa omusota muntamu nga yakaleesi tubulokomaigunirikwateko nti abo bebamukola obubi nga ndi mumawulire nga nze minisita nyinza n'okugalawo what are they saying that i cannot demolish tell me an opposition person what he can say which i cannot demolish olwalinkubidde magogo esimu kumaca hmm. nemugandi magogo banno bakutwala mufufu magogo angambi fufe fugibwa mateka mm. ni magogo na ngamba nti ministry e moloko angambi wa angambi moloko na we walala nanga ndi moloko e the minister yakulira fufu yakulira ekibina kyayo kyomupi yes. mm. and has given me another country where an equivalent of mukahanizi is the chairman of fufu mm. why why should an equiver a treasurer a wound eh, eh, eh, ah, nga mukakanisi mm. ayingira muvubu fufa omupiira kati gwafuuka business this is why the chinese mm. abantu bonna batunulidde ekintu kibwe theare two people eying china the catholic church is eying china mm. tf 1 billion people convert china ina 40 million people catholics the only problem is that the catholic church in china is controlled by the communist party babisopo bakardinali bebabalonda isnot recognized by the vatican mm. recognize it to another person who is eyeing the chinese is fufa fifa, FIFA. if these people museveni yayigiriza abachina okunywa kikaawa mm. bali tebamunywa if the chinese can join soka mm. they are training because it is money america is training because of money kakati the mo bali aŋŋambi mm. kyengezako okugamba okimanyi T has defended his position. Yeah. He says, nti amateka agafuka fufa, sigawan. If they are challenging me, I can quote examples. Mm. has told me about Morocco, has also given me another country which hmm. I forgot because mm. I, I was angry mm. about the, this Romugundi, but he defends. Why doesn't government, why doesn't Museveni have defenders? Mm. we Afri yes whenever africans mm. get challenges omukulu talabwa mukamwa lwaki oyina omumwa lwaki tolaba mukamwa ngaoyasami train people mm. train people who can defend counter naye gwobodya mirundi nomuteeka endu noteekayo gundi ono omuwala bamuyitandi bakusasira bu type yaabwe mm. bakuba nebateeka ku ttaka Mr. And then Nkugama. Mm. If I join the opposition, two things will happen to me. Mm. They will shoot me, my yeah. head, oba minzani ija kwewanika. Opposition ebelengeri wagulu nyo. Nga andala. I reform the opposition. Leave the good governance Kubanga aside. Kubanga sikiri za mkuwaso. Put the good governance we, aside. Weche nkubu ulira. Mm. Ani ya liya ze wano. Nenjo kere ichigambo na mvumu. Elaba na mwebi. Mutamivu mchi. No. Okutamira si isu. Ya yeah, true. By you, have you responded to to what I've what said. What I've said to you when you look at Libya, Gaddafi failed to contain mm. his realm. Mm. When you look at e Zimbabwe, the same. Mugabe's wife, Omuko, yavuma me commander. Mm. Tusubale no kuchuza. Bamu twala twala nika rubindi je. When you yes. come here. Yes. Tuina aliwo ateyogerwako tuyina embogo nga mukwenda tujikwata tuyina paulo muwanga let me tell you hmm. paulo muwanga do you know why paulo muwanga overtakes government hmm. muwanga i think wanted to rule the country but he knew hmm. that he had to bring obote back and undermine him when obote came paulo muwanga became vice president and minister of defense Obata could not have entrusted Paulo Mwanga with the defense, but Mwanga had become the chairman of the military commission. Ngamseveni mm. yevaisiwe. Mwanga mm. did not recruit Baganda from Mutukula through Masaka. Then she gave Museveni an opportunity mm. to bagenda okutuuka e Kampala. Museveni Shomuanga quarreling with the Mugwisha mm. on why they were not recruiting the Baganda. Mm. kakati by the time kikosi maalumu kenu museveni yali abasinza amagi hmm. kakati obute realized timuwanga hadi tupitend naye lwakasisi proposi tumuwanga why proposed Roberto, why don't you appoint Mwanga Minister of Finance? Mm. Roberto Namuga and Ho MPC Jacobs Akatola Jacobus Mwanga and you see. Hmm. Kagani Roberto Nagam, Roberto in the 60s, Yoi the quarrels mm. in UPC okay. because those who were quarreling mm. used to come to Obata as a father. Mm. Mm. This is why UPC split into groups. Mm. UPC Science UPC Syndicate nga ya mwankole UPC Science yali yawo anti mwankole nga balina yeah. bbiri mm UPC Science ye yabasoma mm -hmm. ne UPC Syndicate nga balina UPC Nkomba ne UPC Enfungulo ngabo bamwankole abanyankole balina UPCs UPC Syndicate UPC Science UPC Nkomba and UPC Enfungulo jinja yiganga kamuli you peace of God. Oh, but consult himself. Ours is a part of ideas. But in Chika. Mm. Kakati, oh, but Nayakata to Temu Muanga. Wundi, Ulysses Wakasisi, Tabawandi mm. Kidiki Tabakosavo. Wakasisi became a minister of tourism. Nagoba Muanga Munay Ramasa. Mm. Divide Yakata Kujira visiting. A Yajolab in a womb. Seraton kyali hmm. kisiko nga tusobola kuva ku sipiik kugenda ku seraton nga bakwatirawo abakazi emisanatu era wenali eh, mu bweyajja mu buyinza hmm. twaluyitanga lujja nga banaire buluwalizi baleeta omwenge paka abasajja lwebatandika okukwatirawo abakazi nga batamidde emisanatu eyo empiriyo hmm. emitayimbwa gyaliwo era bwe baali bayisa ssente nga bano bafati bwali badduka ekooti yembalala empale kabaale aliyingira rwandananti nkubuuli tikakati hmm. obote bayisa sente mu palament oko meriton ngeseton bagiita meriton hmm. ino why the dpm peace dont want this money to be passed because it contains the name meriton ne meriton yali munsi ngaobote ye president mm. kakati gundi we had the north korean commandos we had the british advance military string team because at that, at that time mm. britain was under margaret sacher and margaret sacher was saying give military a chance okay. uganda needs an experienced hand mm. and that hand belongs to military but mm. tuyinawo tanzania bebatwininganga amaje okuba museveni mm. kakati obeti kyeyakola nakwata smith apo nakyaka namuwoma chief of staff tute mumuwanga nakwata ogole kanogole hmm. definit kanogole abangeza nebamutrainingira noskulian commandos twagendanga muluweru nga bacommandos abagundi abo bali kasenge hmm. nabagundi special forces era nga tubasala bwetinga ogenda mubanebos hmm. kati omusajja bamuyitaani chairman wa upc when he saw the North Korean commandos at the front line guiding Katusi Sobichi, mm. he silent Kumi, Kasiriv. I, one, I was one of the last people who saw Kasiriv mm. alive. Manya Bamu, Bamu Yola. Okay. Yes. Nick Nassan Kalimaya did this one way. Mm. Kalimayan Namoya. Because I published a story in the moment, but they had been surrounded, mm. rounded up. I didn't go Paulo Mwanga, Gondi, Botanagam. peter otai become minister of state for defense hmm. nga yakola buli kimu kyonna tutemu paulo muwanga kakati nibatendeka special forces hmm. batendeka special budget angani special force yali abasajja bateso nga bebasingamu obungi hmm. nga bambala ebyambalo bya bulawe lweyakumba okuyingira kampala balaga amaanyi muwanga yalejula ame nebagikubamu amasasi nebataaga bombo lodi muwanga yagamba <laughs> twabadde tubalowooza nti bayeekera bavudde ebombo hmm. yabakuba amasasi pawulo muwanga obete feire twaresi pawulo muwanga hmm. pawulo muwanga met kirundi ekiva ejjinja isotalive he met kirundi ekiva ejjinja in germany hmm. and assured the nrm people that was in charge he could overthrow obete netime kuba nyerere yajja wano nasanga obete ngaatamidde nagamba obote nagamba paulo pawulo why don't you oversaw this